Львів. всіх вітаю, щиро, щиро всім бажаю, щоб любов, як перлина, як квітка кохання, в душі розквітала завжди, щоб любов, як перлина, як квітка кохання, в душі розквітала завжди, тільки любов, любов, любов чарує мене завжди. Я бажаю вам, любі мої, щастя в любові знай. бажаю вам, любі мої, щастя в любові знайти, життя в любові розквітає, так хочеться, щоб на землі цю істину всі люди знали. Любов, любов є тільки ти, цю істину всі люди знали, любов, любов є тільки ти. любові знайти, тільки любов, любов, любов чарує мене завжди. Я бажаю вам, любі мої, щастя в любові знайти. щиро Щиро всіх вітаю, щиро, щиро всім бажаю, живіть на землі у мирі мене завжди. Я бажаю вам, любі мої, щастя в любові знайти. Тільки любов, любов, любов чарує мене завжди. Я бажаю вам, любі мої.